tota la gent que arribi a un lloc necessita, necessita un, algú que l'apoyi. Sí. Eh, estic en Catalunya, tinc que aprendre a parlar el català. El voluntariat per la llengua per mi ha sigut meravellós. important és la, la voluntat. Sí. I amb la voluntat es pot eh, aconseguir qualsevol cosa.